ፕሮግራማችን ሮቦታችንን ሶስት አይነት ኮዶች ኮድ አድርገን የተለያዩ ተግባራቶችን እንዲሰራ የሚያደርግ ኮዶችን የምንሰራ ይሆናል። ስለዚህ የ mBlock application አለ፣ በ MIT developed የሆነ ነው። ኤም ብሎክ አፕሊኬሽን ግራፊክሶችን በመጠቀም ቀለል ባለ መልኩ የሮቦቲክስ ኮዶችን እንድንሰራ የሚያስችለን አሪፍ application ነው። ስለዚህ ከአርጅናችንም ወይም ሮቦታችንም ኮድ የምናደርገው ከዚህ ጋር አገናኝተን ነው። ስለሆነም አሁን የምንሰራው በዛሬ ፕሮግራም የሮቦታችን ከፊቱ የሆነ ነገር sense ሲያደርግ እንዲቆም ወይም ደግሞ አቅጣጫ እንዲቀይር sense አድርጎ እንደዛ እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ ሮቦታችን ወደ ላይ ስናነሳው ድምፅ እንዲያሰማ እና ሌሎችም ነገሮች effect ኦች እንዲያሳይ የምናደርግ ፕሮግራም ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሮቦታችን table ላይ የሄደ ጠርዝ ላይ ሲደርስ እንዳይወድቅ በራሱ እንዲቆም የሚያስችል ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን ስናልፍ ፕሮግራሙን የምንሰራው በቅድም እንደነገርኳችሁ ብሎክ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ለመጀመር የመጀመሪያ ultrasonic sensor በመጠቀም እንዲቆም ወይም አቅጣጫ እንዲቀየር የሚያደርገውን ፕሮግራም እንስራ። ስለዚህ mBot program የሚለውን drag እናደርግና እናስገባለን። የቦርድ የምንሰራበት ፕሮግራማችን የምንሰራበት ነው። ከዚህኛ ውስጥ የምንፈልገውን ፕሮግራም drag እያደረግን እዚህ ላይ በማስገባት እንሰራለን ማለት ነው። በመቀጠል control ከሚለው ላይ ገብተን ኤቨር ይህ ማለት በማንኛውም ጊዜ ይሄ action ሮቦቱ ይተገብረዋል ማለት ነው። for ስለዚህ ፎርቨርን ከተጠቀምን በኋላ እኛ የምንፈልገው ሮቦታችን እየሄደ የሆነ ነገር ሲያገኝ እንዲቆም ነው። ስለዚህ forever የሚለውን control ከተጠቀምን በኋላ run forward at speed speed ኡን እንቀያይራለን። ዜሮ ማለት ይቆማል ነው። ስለዚህ እንዲሄድልን የሆነ speed እንጠቀማለን። እዚህ uh, ጋር ካሉት list ኦች ማስገባትም እንችላለን ጽፈን በዚህ speed እንዲሄድ አደረግን። ምክንያቱም እየሄደ እንዳለ የሆነ ነገር ሲን ሲያደረግ እንዲቆም ስለፈለግን ማለት ስለዚህ መሄድ ስላለበት ይህን ኮድ እናስገባለን። run forward at speed የሚለውን ማለት ነው። speed ራሳችን መርጠን እናስገባለን። በመቀጠል ሌላ control ነው የምናስገባው። እየሄደ እያለ if then የሚለው እናስገባለን ማለት እየሄደ እያለ የሆነ ነገር ከመጣ እንዲቆም ነው። ስለዚህ if then የሚል control እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕሬተሮች እንጠቀማለን። if then የሚለው ላይ ኦፕሬተር እንጠቀማለን። ምን ከሆነ ነው አሁን እኛ ነው ሮቦታችን እየሄደ ከፊቱ በሆነ ሴንቲሜትር ርቀት ውስጥ ለምሳሌ ከ20 ሴንቲሜትር ባነሰ ርቀት ውስጥ የሆነ ነገር ከቆመ ከፊት ለፊቱ ሮቦታችን እንዲቆም ነው የፈለግነው። ስለዚህ ይህን ኦፕሬተር እንጠቀማለን ማለት ነው፣ የ less ምልክት ያለውን። እንደዚህ ተመልሰን if ultrasonic sensor port three ላይ connect ያደረግ ነው ultrasonic sensor ከ20 ሴንቲሜትር በታች ያነሰ distance sense ካደረገ ከቆመው ነገር በታች ከ20 ሴንቲሜትር ያነሰ ከሆነ የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ኦፕሬተር የምንጠቀመው ኢ እንዲያስገባልን ነው። ከ20 ሴንቲሜትር ያነሰ ከሆነ ultrasonic sensor ያለው distance ማለት ነው። ስለዚህ ultrasonic sensor ኣችን by the way እስከ 400 ሴንቲሜትር ድረስ sense ማድረግ ይችላል። እስከ 4 ሜትር ድረስ sense ማድረግ ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ሴንቲሜትር ድረስ precision አለው። ስለዚህ በጣም precise የሆነ ultrasonic sensor ነው ያለን። ስለዚህ የ object ኣችን በ20 ሴንቲሜትር ከርቀት ውስጥ ከሆነ በቶሎ ይቆማል ማለት ነው። አሪፍ precision አለው። 400 ሴንቲሜትር ድረስ detect ያደርጋል። ስለዚህ ultrasonic sensor ኣችን ከ20 ሴንቲሜትር በታች ባለ ርቀት ውስጥ የሆነ ነገር sense ካደረገ እንዲቆም ነው ነው ስለዚህ then ከሚለው ቀጥሎ ምን አይነት ፕሮግራም መጠቀም እንችላለን? ሮቦታችን እንዲቆምልን አንደኛ run forward at speed zero የሚለውን ማስገባት እንችላለን። run forward at speed zero ማለት ይቆማል ማለት ነው። ሁለተኛ ሞተር ኤም ዋን ዜሮ አስዌል ኤም ኤምቱንም ዜሮ ሁለቱም ሞተሮቻችን ዜሮ ከሆኑ ሮቦታችን ስለሚቆም ይህንን ፕሮግራም መጠቀም እንችላለን። ኤም ዋን ዜሮ አንድ ኤም ኤምቱ ዜሮ ወይም ደግሞ run forward at speed zero የሚለውን መጠቀም እንችላለን። በሌላ መልኩ ደግሞ data and blocks የሚለው ላይ ገብተን አዲስ block መስራት እንችላለን። ይህ block ለምን የምንሰራው ለምሳሌ መስራት የፈለግኩት block ሁለቱ M one speed zero M two speed zero ላይ እንዲቆም ነው እነዚህ ይህን ኮድ የተጠቀምኩት። ስለዚህ ይህንን ሁለት ኮድ ከማስገባት በአንድ ኮድ እንዲሰራልኝ የራሴን block ለመስራት ስለፈለግኩ ነው። make a block ብዬ ስም ልስተው እንዲቆም ልስ ነው የፈለግኩት። stop የሚል block ልስራ። stop አሁን ኮምፒውተሩ ወይም የአፕሊኬሽን ስቶፕ ምን ማለት እንደሆነ አልተረዳልኝም። ምክንያቱም ምን ነኝ ያስገባው። ስለዚህ define ላደርግለት ይገባል ማለት ነው። stop የሚለውን define የማድርገው እንዴት ነው? stop የሚሆነው ሴት ሞተር ኤም 1 0 ሲሆን as well M two ሲሆን ስለዚህ ለኮምፒውተሩ stop የሚለው block ምን ማለት እንደሆነ define አደረግኩለት ማለት ነው። ኤም 1 0 ኤም 2 0 ስቶፕ ከሚለው block ጋር ተመሳሳይ ጥቅም እንዳለው ነገርኩት ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ገብቼ stop የሚለውን drag አድርጌ እዚህ ባስገባ ከነዚህ ከሁለቱ block ኦች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጥቅም ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የተመቸኝን ከዚህ ውስጥ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ከሮቦት ላይ እነዚህን ማስገባት እችላለሁ። ኤም ዋን ዜሮ አስዊል ኤም ቱ ዜሮ የሚለውን መጠቀም እችላለሁ ወይም ራን ፎርዋርድ አት 0 የሚለውን መጠቀም እችላለሁ ወይም ደግሞ አሁን ዲፋይን ያደረጉትን ስቶፕ የሚለውን block መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እነዚህን ያልተጠቀምኩባቸውን ከቦርዱ ላይ ማጥፋት እችላለሁ። ይቺ እዚች ጋር ያለችው የመቀስ ምልክት ለማጥፋት ይጠቅመናል ማለት ነው። እሱን በመጫን ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ ፕሮግራማችን አሁን ምን ማድረግ ይችላል? እየሄደ እንዲሄድ ስለ ኮድ ስላደረግነው በ20 ሴንቲሜትር ርቀት ባነሰ ውስጥ የሆነ ነገር ከፊቱ እንዳለ sense ካደረገ እንዲቆም አደረግነው ማለት ነው። በዚህ ላይም ተጨማሪ ፕሮግራሞችን add ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ የሆነ ነገር ከፊቱ ሲኖር ቦርዱ ላይ ያሉት LED ዎች እንዲበሩ ፈለግኩኝ፣ ቀይ እንዲበራ ፈለግኩ። ስለዚህ ይህንን ከዚህ ጋር አስገባለሁ። ቀይ እንዲበራ ስለፈለግኩ ዜሮ ማለት አይበሩም ማለት ነው። ስለዚህ blue፣ green፣ red እነዚህ እየበሩ አይደለም፣ ዜሮ ላይ ናቸው። ስለዚህ red የሚለውን value ይሰጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ red ብቻ ይበራል። green ና blue አይበሩ፣ ምክንያቱም ዜሮ ናቸው። value ለ red ብቻ ስለሰጠው red ብቻ ነው የሚበራል ማለት ነው፣ ቦርድ ላይ ካሉት LED ዎች። ከዚህ በተጨማሪም ሌላ ነገር እንዲሰራልን ይፈልጋለሁ። ለምሳሌ ድምፅ እንዲጮህ የሆነ ድምፅ እንዲያሰማ ፈለግኩኝ። ስለዚህ play tone የሚለውን ከዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድምጾቹን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን። ብዙ አይነት ድምጾች አሉ። የተመቸንን ከዚህ ውስጥ ማድረግ እንችላለን። beat ኡንም እንደዛው መቀየር እንችላለን። ሃፍ ኳርተር የሚሉ አሉ። የተመቸንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ፕሮግራም ሰራ ማለት ነው። አሁን ምን የሚያደርግ እየሄደ ከፊት የሆነ ነገር ሲን ሲያደርግ የሚቆም on board በ Arduino ላይ ያለው ቦርድ ላይ ያለው LED ቀይ እንዲበራ እንዲሁም የሆነ ድምጽ ድምፅ በዚህ beat play እንዲያደርግ Arduino ኮድ አደረግን ማለት ከመቆም ይልቅ ግን አቅጣጫ ቀይሮ እንዲሄድ ከፈለግን M one ና M two ን zero የሚያደርጉትን ኮዶች ወይም ራምፎር ቢ ዜሮ ብለን ማስገባታችን ተነስተው ብንሆን እዚህ ጋር ራን ፎርዋርድ ራን ባክዋርድ የሚለውን ወይ ወደ ኋላ እንዲመለስ ወይም ደግሞ ወደ ቀኝ እንዲታጠፍ ወይም ወደ ግራ እንዲታጠፍ የሆነ ነገር በ20 ሴንቲሜትር ፕሮስ sense ሲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ተን ራይት ብለን ይህንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። M one እና M two zero የሚለውን ትተን run forward at turn right ወይም turn left ወይም run backward በ at የሆነ speed አድርገን አስገብተን ሮቦታችን ከፊት የሆነ ነገር ሲያንስ ሲያደርግ direction ቀይሮ እንዲሄድ ወይም ወደ ኋላ እንዲመለስ ማድረግ እንችላለን። የበፊቶቹ ቪዲዮቻችን ላይ እንደተመለከታችሁት ይህን እንዴት upload ማድረግ እንደምንችል እዛ ላይ አለ። ስለዚህ ይህንን Arduino ኣችንን connect ካደረግን በኋላ ይህን upload እናደርገዋለን። ስለዚህ ሮቦታችን ይህን ጥቅም እንዲሰራ ይህን function እንዲሰራ አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮቦት ምን እንደሚሰራ እስኪ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስናደርግ እንዳሳያችሁ የአሁኑ ከፊቱ ሌላ obstacle የሚሆን object ካለ እንዲቆም የሚሆን በ ultrasonic sensor የሚሰራ ፕሮግራም ነው። እዚህ እንደምታዩት ሮቦቶቹ ላይ ከፊት እዚህ ጋር ultrasonic sensor ኦች አሉ። እነዚህ ultrasonic sensor ኦች ከ Arduino ጋር በ port three በአርዲ በሶስተኛ port ላይ connect አድርገናቸዋል። ስለዚህ ቅድም ስንጽፍ እንዳሳየዋችሁ ኮዱ ላይ ይህንን ተጠቅመን ነው ኮድ የጻፍነው። ስለዚህ ultrasonic sensor ከፊቱ በሀያ ሴንቲሜትር ርቀት ውስጥ ከዛ ያነሰ ከሆነ እንዲቆም እንደዚሁም እዚህ ቦርዱ ላይ ያሉት LED ዎች እንዲበሩ እና ድምፅ እንዲያሰማ አድርገን ነው ኮድ ያደረግነው። ስለዚህ አሁን እንድትንቀሳቀስ power እናብራ። እየተንቀሳቀሰ ነው። እዛ body ጋር ሲል ሀያ ሴንቲሜትር ርቀት ውስጥ ሲገባ ይቆማል። እንዳያችሁ flash light LED ዎቹ ቦርዱ ላይ ያሉት LED ዎች ይበራሉ እና ድምፅ ያሰማል። ስለዚህ ኮድ ያደረግነው ነገር ሰርተዋል ማለት ነው። ሶስቱን effect ኦች እንዲሰራ ፕሮግራም ኮድ ያደረግነው ፕሮግራም እየሰራ መሆኑን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ሁለተኛ ፕሮግራማችን ሮቦታችን የጠረጴዛው ጫፍ ላይ ሲሆን ሊወድቅ መሆኑ detect አድርገው እንዲቆም የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም የሚከተለውን ኮዶች በማድረግ መስራት እንችላለን። መጀመሪያ import ፕሮግራም የሚለውን drag እናደርጋለን ወደ working space ኡ። በመቀጠል control ኦች እናስገባለን። ይሄ ፕሮግራም ፎሬቨር እንዲሰራ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ፎሬቨር የሚለውን control አስገባለሁ። በመቀጠል እኔ የፈለግኩት ቆሞ ሮቦት ሄዶ ጠርዝ ላይ ሲደርስ እንዲቆም flash light እንዲያበራና ድምፅ እንዲያሰማ ነው። ቦርዱ ላይ ያሉት እንዲበሩ እንዲበሩና ድምፅ እንዲያሰማ ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ከዛ ውጭ ግን ጠርዝ ላይ ካልሆነ ግን እንደሄድ ነው የፈለግ እንደሄድ ጠርዝ ላይ ሲሆን እንዲቆም። ስለዚህ if then else የሚለውን if ጠርዝ ላይ ከሆነ እንዲቆም flash እንዳስገባ፣ else ከዛ ውጭ ከሆነ ግን እንዲሄድ ነው። ስለዚህ if normally uh, ሮቦታችን uh, ስታንድ የሚያደርገው ወይም የሚረዳው በ sensor ኦቹ ነው። ሊወድቅ መሆኑን ጠርዝ ላይ መሆኑን የሚረዳው በ sensor ኦቹ ነው። sensor ኦቹ uh, የሚለቁት ጨረር አለ። ያ ጨረር normally ጠረጴዛው ላይ የሄደ ከሆነ ጠረጴዛው ላይ አርፎ reflect አድርጎ ይመለሳል ወደ እነሱ። ያ reflect አድርጎ ተመለሰ ማለት ስሪ ቫሉ ይኖረዋል። ስለዚህ ያ reflect አድርጎ መመለሱን detect ካደረገ normal ድሮ ቦታችን ይሄዳል። ግን ጠርዝ ላይ ሲደርስ reflect አድርጎ መመለስ አይችልም፣ ግራ ከስሩ table ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሲሆን እንዲቆም ነው የፈለግ ነው። ኦፕሬተር እንጠቀማለን ስለዚህ ማለት ነው። ኦፕሬተሩ ምንድነው የሚያደርገው? normally መመለስ ካልቻለ value zero ነው ማለት ነው reflect። ስለዚህ ላይን ፎሎሩ ዜሮ ከሆነ value እንዲቆም ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ላይን ፎሎወር ፖርትስ ላይ attach ያደረግነው line follower value zero ሆነ። ይህ ማለት ዜሮ ነው ማለት reflect አድርጎ አልተመለሰም ማለት ነው። three ከተጠቀምን reflect አድርጎ እየተጓዘ ነው፣ table ኡ ላይ ነው ማለት ነው። ዜሮ ከሆነ ግን edge ላይ ነው sensor ኡ detect ያደረገው table ላይ አለመሆኑ detect አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ value zero ከሆነ እንዲቆም እንፈልጋለን አንደኛው። ስለዚህ እንዲቆም ለማድረግ ምን እንጠቀማለን? run forward at speed zero የሚለውን ወይም ቅድም እንዳሳየዋችሁ M one እና M two zero አድርገን መጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ block በመስራት የራሳችንን block እንደተመለከትነው ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በቀላሉ እንትን ለማለት ራም ፎርዋርድ አት ስፒድ ዜሮ የሚለውን እንጠቀማለን። ሌላ ከመቆሙ ምጪ ኤልኢድ እንዲያበራ ቦርዱ ላይ ኤልኢድ እንዲያበራ ከፈለግኩ ይህንን አስገባለታለሁ። ቫሉ ሰጠዋለሁ እንዲበራ። green እና blue zero ስለሆነ አይበሩም። red ግን ይበራል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ note play እንዲያደርግ ፈለግኩኝ የሆነ tone play እንዲያደርግ ፈለግኩ። ስለዚህ መርጣለሁ ከዚህ ውስጥ beat ኡን መርጥና አስገባለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጫፉ ላይ ሲሆን እንዲቆም LED እንዲያበራና የሆነ tone play እንዲያደርግ የሚያደርግ ፕሮግራም ሰራ ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን የሚፈልገው እንዲሄድ ነው። ኖርማል ቴብል ላይ እንዲሄድ ኤጅ ላይ መሆኑን ቴክት ሲያደርግ እነዚህን ሶስቱን function ኦች እንዲሰራ ነው የፈለግኩ። ስለዚህ else ከሚለው ከዚህ ውጭ ከሆነ ሮቦቱ እንዲሄድ ነው የምፈልገው። ስለዚህ run forward at speed የሆነ speed አስገባለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ speed እንዲንቀሳቀስ ግን እየሄደ ያለ ጠርዝ ላይ ሲደርስ recognize አድርጎ እነዚህን ሶስቱ እንዲቆም ኤሊድ እንዲያበራ እና በዚህ note እና beat play እንዲያደርግ የሆነ tone play እንዲያደርግ የሚያደርግ ፕሮግራም ሰራሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም ወደ Arduino upload እናደርገው እና ሮቦቱ ላይ ምን አይነት effect እንደሚያመጣ እንመለከታለን ማለት ነው። ኮርት ጨርሰን አዘጋጅተን Arduino ኣችን ላይ upload አድርገናል። upload የተደረገውን Arduino ምን አይነት effect እንደሚያመጣ እንግዲህ አብረን እንመለከታለን። ቅድም የሰራነው ኮድ ምን አይነት effect እዚህ Arduino ላይ እንደሚያሳይ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን Arduino ኣችን code ያደረግነው ምንድን ነው? cliff ላይ ከደረሰ እንዲቆም yes ብለን የጻፍነው ከዛ ውጭ ከሆነ ግን በመቶ speed move እንዲያደርግ forward move እንዲያደርግ ነው ኮድ ያደረግነው። ስለዚህ አሁን እሱን ስናስጀምረው ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት ዲቴክት ስላላደረገ ይሄዳል። ኢድ ላይ ሲደርስ detect አደረገ። አዘ አዘሲም ታይም ቆመ። እንደገና ድምፅ ማሰማት ጀመረ ኮድ ስላደረግን ማለት ስለዚህ ኮዳችን ይህንን ፌክት አመትልናል ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የምናየው ሶስተኛው ኮድ ሮቦታችን ካለበት ጠረጴዛ ላይ ስናነሳው ድምፅ እንዲያሰማ ወይም ሌላ ነገር እንዲያደርግ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው የምንሰራው። ልክ የዚህኛው አጠቃቀም ከቅድም ከሰራነው ጠርዝ ላይ ሲደርስ ከድምፅ እንዲያሰማ እንዲቆም ካደረግን ፕሮግራም ጋር የተወሰነ ተመሳሳይነት አለው። የሚጠቀሙት ተመሳሳይ sensor ነው። ስለዚህ mBot program የሚለውን እናስገባለን። control እንጠቀማለን። ይኛው forever እንጠቀማለን። አሁን የፈለግኩት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከአንድ ከ surface ወይም ከጠረጴዛው ከአንድ እስከ ሁለት ሴንቲሜትር ከሆነ ጨረሩ ተለቆ ከ table ላይ reflect አድርጎ ስለሚመለስ ያንን sense አድርጎ table ላይ መሆኑን recognize ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን በጣም ካነሳ ነው ከአንድ እስከ ሁለት ሴንቲሜትር ርቀት በላይ ካነሳ ነው ወይም edge ላይ ከሆነ reflect አድርጎ መመለስ ስለማይችል port ኣችን ወይም ላይት ሴንሰሩ የሚኖሩ ቫሉ ዜሮ ነው፣ ምንም receive ስለማያደርግ ጨረር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምንጠቀመው? control if then የሚል control እንጠቀማለን። line follower sensor ኡ sense ያደረገው zero ከሆነ alarm እንዲጮ የምንፈልገው እኛ። ስለዚህ ኦፕሬተር እንጠቀማለን። ይህን ኦፕሬተር እንጠቀማለን። ቅድም ከተነጋገርነው ጋር ተመሳሳይ ነው። ከክሊፍን ዲቴክት ከሚያደርግበት function ጋር ተመሳሳይነት አለ። ምክንያቱም እዛም ጋር ጨረሮቹ reflect አድርገው መመለስ ስለማይችሉ ነው። እዚህም ላይ በጣም ስናነሰው ከአንድ እስከ ሁለት ሴንቲሜትር ካለው distance በላይ ስለሚሆን reflect አድርገው መመለስ አይችሉም። ስለዚህ ላይን ፎሎር ሴንሰሩ ፖርት ላይ attach ያደረግነው ላይን ፎሎር ሴንሰር ቫሊዩ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው በጣም ስናነሳ። ስለዚህ ዜሮ ከሆነ የዚህ value እኛ እንዲሆንልን የምንፈልገው ስናነሳው ድምፅ እንዲያሰማ። ስለዚህ ይችኛው play tone የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። tone የተመቸን እንቀይራለን። beat ኡንም የተመቸን እናደርጋለን። ስለዚህ ከዚህ ጭም LED እንዲያበራ ከፈለግን ቦርዱ ላይ ያሉት LED ዎች እንዲበሩ ከፈለግን እንጠቀማለን። green እንዲበራ ከፈለግኩ ለምሳሌ value ው ያስገባለሁ። red ከፈለግኩም value ው ያስገባለሁ። ስለዚህ የተመቸኝን value አስገብቼ ይህን ፕሮግራም መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ይህንን ኮድ በዚህ መልኩ ከሰራነው ምንድን የሚያደርግን ሮቦታችን ካለበት ጠረጴዛ ላይ ስናነሳው ከአንድ እስከ ሁለት ሴንቲሜትር በላይ ከሆነ ርቀት ከፍታ ስናነሳው የሆነ note የሆነ ቶን ፕሌ እንዲያደርግ እንዲሁም LED ዎች board ላይ ያሉት LED ዎች ቀይ LED እንዲበራ የሚያደርግ ፕሮግራም ሰራ ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት ኮዱን ጽፈናል። የጻፍነው ኮድ line sensor ኡ line sensor ኡ እዚህ ጋር ያለው line sense ማድረግ ሲያቆም የ alarm ድምፅ እንዲያሰማ ነው ኮድ ነው ድምፅ አስገብተናል። ስለዚህ እሱ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን እየሄደ ከሆነ የሆነ ሰው ቢያነሳው እዚህ ድምፅ ያሰማል ማለት የተወሰነ ርቀት ስናነሳው ክፍሎ ላይ ድምፅ ያሰማል ስናስገ ዝም ይላል። ስለዚህ በምናነሳበት ጊዜ ድምፅ ያነሳል። ስለዚህ ኮድ ያደረግን ፕሮግራም የሚሰራውን ስራ አየን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ የተለያዩ ኮዶችን በመጻፍ ሮቦታችንን ማስተማር እንችላለን። ማስተማር ስ የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰራልን እኛ የምንፈልጋቸው ነገሮች እንዲያደርግልን እንደዚህ ኮድ በማድረግ አርዲኖን ኮድ በማድረግ ብዙ ፈንክሽኖችን እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን። የዛሬውን ቪዲዮ አሪፍና ጠቃሚ ሆኖ እንዳገኛችሁት ተስፋ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። እስካሁን እንደተመለከትነው ሮቦታችንን የተለያዩ ፕሮግራሞች ኮድ በማድረግ የፈለግነውን ስራ እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ እናንተም የተለያዩ ኮዶችን በመሞከር በመስራት በቀላሉ የተለያዩ የምንፈልገውን ስራ ሮቦታችን እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።